очень строго типа, потому что слишком страшный, но это как собака увеличивана сто раз. Понимаешь? Я вообще не, я не понимаю, я не понимаю. Горилла? Папка, да детку, детку. Какой-то мой любимый. Ну, давай, выбирай, ты мой любимый. Всем привет, это Кёна. Сегодня я с... Кто ты такая? Я Лина. А сколько тебе лет? Мне 8 лет. По-корейски 8, а по-русски, конечно, 6. Скоро ты пойдешь в школу? Да. Да ты идешь? Да, очень. Откуда ты знаешь русский язык? Потому что я учила по-русски. От кого? А за мамы. А, а твой папа? А мой папочка не говорит по-русски. Просто говорит чуть-чуть, но только не учит. А твой папа русский или кореец? Конечно, кореец. А мама? Мамушка по-русски. Мама по-русски, да? А сколько лет ты изучала русский язык? Шесть. Я тоже изучала русский язык шесть лет. Поэтому давай сравниваем, кто лучше говорит. Давай. Давай, давай, давай. Первое задание это Флорида. Элис. Я, получается, подготовила для них 5 э, карточек для Кёнхи и 5 карточек для Лины с картинками и со словами. И Лина сначала должна будет объяснить Кёнхе, ага. что это за слово, не называя его. Хорошо. И потом Кёнха должна будет сказать, что это за слово Лине объяснить. Хорошо, давай, поехали! Давай, давай ты сначала. Я не, я не смотрю. Это можно кушать? Нет, это не кушать. Мы ж можем. Мыть можем? Мы. Мы можем? Мы можем полежать и посидеть. Мы можем полежать и посидеть. Кровать? Да! А -а -а! Лина, это очень холодный. Но ты, наверное, это любишь кушать. Но ну, не зимой. Каждый день. Холодильник, что ли? Ты холодильник кушаешь? <laughs> Когда ты Положись это во рту, тогда это тается. Лит. А, э, Лит. Лед, лед, лед. Очень сладкий. Мороженое. Да! Я Мам, не, я не буду смотреть. Я не смогу это терпеть. Это крутится. Это крутится? Земля. Медведь? Нет. <laughs> Шарик. Есть минуты. Есть минуты? Какие минуты? Часов минуты? и минут часы, часы, часы, Ты ходишь в детский сад, да? Когда ты изучаешь, ты пользуешься этим. Что вы говорите? А? Я не понимаю. Когда ты учишься, тебе нужно это. Тетрадка. А еще, для тетрадки что нужно? По-корейски я знаю, ну... Ну, я знаю, что по-корейски, но по-русски нет. Карандашик, батон. Карандаш! Ну хотя другой, я хочу. Он другого нет. Ну, ну ладно. Давай я попробую угадать. Это муж на глаз. Муж на глаз? На, это вот. Почти как у, у меня мамы есть, только есть. мама есть, сейчас нет. О, а что это вообще? Это для чего нужно? Это для, чтобы видели. <gasps> Не очки? Да, очки мама, наверное, тебе каждый день говорит, если ты читаешь и его, ты, ты умнее становишься. Я тоже не знаю. <laughs> Буквы же. Буквы? Но ну, если буква много, тогда что будет? Буковка. Буковка. А буковки. Но ну, ты можешь листать его. А что папа читает каждый день? По-корейски книжку. Книжка! Это очень сложно. Блин! Это как едет. А? Метика. Едет. Может назад идти и вперед. Это не машинка. А, блин, тогда я не знаю вообще. Вообще. А, собака? А-а. Это не собака, я же говорю, едет. Ай, собака не едет? собака Почему ходит. собака же четыре? А там собака ходит? Ходит. Тогда я только Анну Химпет скажу. Э, э, давай. Только буковки. В. Б? В. В? Велосипед? Да! А, а в нем есть семечки. Как елка выглядит. Нет, как дед... Как... А, блин, а, Очень сладкий. И красный. Фрукты, фрукты. Молодец. Вот такой размер. Вот такой размер. Начинается с буквы К. Краб. <laughs> На а. тортик? А, а, клубника! Это не слон, это вообще. Это когда, когда дождь идет, нужно его висеть. Дождь идет, нужно? А ты, у тебя есть это? Да, много. Много? У всех есть это? Да. А Если нету? Тогда все мокрится. А, это, наверное, зуб? Да. Ты не можешь трогать его, потому что слишком страшный. Но это как собака увеличивана сто раз. Понимаешь? Я вообще не, я не понимаю, я не понимаю. <laughs> Горилла? Горилла это что такое? Это что такое? Горилла это... Горилла! Горилла! О, я думаю, что о, выиграет его. Горилла, он, он может ударить, но эта штука может кусать тебя. Большая собака! <laughs> это Рая. Это Рая? Лев. Еще а мы еще угадали. Мы все угадали. Давай второе задание. Это что такое? Да, а, а, Я задание. вам картинки, а вы ага. будете угадать, кто это. Хорошо. Пару... Давай, давай. Давайте. Первое. Бегемот. Гиппопотам. А ты знаешь по-корейски это? Дайте мне тебе подумать. Мама, молодец! Это хама. Хама. Давай. А, Сирина. А свинина. Это хрюшка вообще-то. Да, свинья. Свинина это мясо свиньи. А, я путаю. А какая свинья это животное, свинина это мясо. Блин, прости свинья, прости свинья. Раз, два, три. А, свинья! Ну думабе. А, не, не думабе. Пэм! Раз, два, три. Перепрет. Верблюд. Верблюд. О, Давай, давай. Вертолет, верблюд, всегда путаюсь. Мы вообще не знаем. <laughs> А, да... А, а, а, нет. А нет, это... Как по-русски, как, по -русски, как это? По-русски. А, Золушка! Да. Это Золушка. да. Хорошо нужно было. Покажи. З. З. Золушка. Золушка. Зо. Зо. Зо. З и... Z i zo, Zoluszka. Da. Zoluszka. Zoluszka. Zoluszka. По корейски будет. Синдерелла. Синдерелла. Давай, давай. Иногунджу. Иногунджу. Ну по-русски как будет? Красивая рыба. Mermaid. Русалка. Русалочка. точно! Блин, а, Лина в этом раз выиграл. Самый любименькая репка, репка, репка, репка. Я, знаю лепчика, но я не знаю, что такое лепка. <laughs> Я первая, да. Давай, давай, сначала я... покажем людям. Лепка это кто? Лепка это такая большая репка. <laughs> Это наша традиционная сказка. Крымская. Э, давай тогда ты прочитаешь под одну страницу, и я буду читать правую страницу. Не, я хочу... А, ты будешь вот здесь. Почему ну, ты мне пока не сложно сейчас Вот здесь, а я буду. Давай. Вот где вытяну. Где очень много. Хорошо. А, а аккуратно можно, да? Но ну, я без ударения, мне трудно читать. Но ну, я попробую. Надо ударение не делать. <laughs> Ударение не делай. Это... Ты с рождением знаешь, где ударение, но я не знаю, где ударение. Я тоже не знаю, а где это ударение, где. Тогда я прочитаю, и э, Плорида будет оценить, кто лучше прочитала. Ну, хорошо? Хорошо. Давай. Посади дед лепку. Лепку. Лепку. Репку. Да. Выросла лепка большая, пребольшая. большая. Большая, пребольшая. Нужно сразу говорить. <laughs> Большая, пребольшая. <laughs> Ставьте лепку из земли тащить. Стал. Стал. Стал. Тянет, потянет, вытянуть не может. Э, это тоже нужно все сразу говорить. Тянет, потянет, вытянуть не может. Да. Твоя очередь. За детка, за лепку. Реально леп, ребята. <laughs> папка за детку, детка за репку, тянет, потянет, вытянуть не может. Ну ты позовила. Позвала, позвала. Позвала. Бабка, внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянет, потянет, вытянуть не могут. То же самое? Ну да. Жучка, Машка. Жучка, жучка. Жучка, жучка. Чику... А, ладно, вот это я тебе помогу. Машка за внучку. <laughs> За внучку. Внучку. Внучку. Я буду это быстро вспоминать. Оттяни, а пожалуйста, кто вообще читала? Я тебе дам 100 долларов. Я это уже давно читала. Как тогда сделан победила дружба? Кажется, Лина? Да. А, выиграла! Потому что он не выиграет. Потому что он не делает чем. Он не делает чем? 아, 고마워. 어, 리나 엄청 착하다. А так как я с первый раз читала, а Лина сказала, что я выиграла. Такая хорошая. Спасибо, Лина. Очень, очень тебе спасибо большое, что ты участвовала на моем канале и что ты хочешь передать подписчикам, которые э, изучают русский язык. Ну, я не знаю. Ну, ладно, попробую. Давай. Пока. Ну, Посадил. Па- посадил, Посадил посадил, Дед репку. Чеп реп. посадил чеп чеп. Репку. Кав папка, папка, Бабка. Бабка. Бабка. Бабка. За детку. Чачи. Кентава? Кентава? <laughs> Ча? Тянут. Ча. Потянут. Потянут. Вытянут. Не могут. Лина, смотри, ты сейчас ходишь в детский сад, а потом ты куда пойдешь? Домой.